Когда ребенок не говорит, мамы ждут и надеются, что он что-то им скажет, когда у него разовьется речь. А когда он говорит, иногда не знаешь, что делать. Сегодня присылает мама из нашего эксперимента сообщение. «У меня сегодня Илья подошел и говорит, дай орех». Я ему «нельзя». А он «сука» и пошел. <laughs> Я сидела в шоке, не знаю, как реагировать.